привет всем, с вами Азгамова и сегодня мы будем переносить в Майнкрафт вот этот код. Данный код выводит один при конкретном числе. Давайте я покажу, что с помощью него можно сделать. Как видно, я сейчас нажимаю на кнопку 10 раз. По а после этого у нас должен сработать музыкальный блок. Сейчас он должен сработать. Да. Вот он сработал. И что мы сделали? Мы сделали проверку. Если байт равен 10, то у нас выводится сигнал на музыкальный блок. Давайте я вам покажу, как это я все сделал. Вот у нас есть байт. Как видно, все его биты работают. Теперь нам надо все выходы битов объединить в вертикальные инверторы. Сделаем это покомпактней. Как видно, я эти два инвентора расположил близко друг к дружке. Также расположен остальные два инвентора. После постройки также надо проверять, достают ли сигналы до вертикальных инвенторов. Путем включения их и выключения. Вот сейчас мы все включили и сбросим. Значит все работает. Сейчас я осознаю то, что я построил эти инвенторы слишком близко, поэтому я сейчас все разберу и немного подальше поставлю. Нам ну, осталось только продлить, поставить те же самые инвентора. Проверяем, достает ли сигналы, достают ли сигнал до инвенторов. И если нет, то нам всего лишь надо добавить каждой линии Redstone повторитель, конечно с минимальной задержкой. Теперь построим саму проверку. Для начала мы сигнал Redstone продлим вверх. Весь механизм if можно разделить на блоки. Построим самый первый блок проверки. Плюс он будет выдавать правду, когда на входе 0. При этом учитывая, что вход у нас уже имеет нелогическую цифру, более сложную цифру, к примеру 2, 7 и 9. Так как у нас переменная равна нулю, то и наш блок проверки выдает правду. Построим следующий блок проверки. Давайте сделаем так, чтобы он выдавал правду, когда переменная равна одному. Лучше внимательно смотрите, как я все сделаю, потому что все, что я делаю, понравится нам для следующих уроков ведь проверка это очень важная система. Тут еще надо учитывать порядок битов. Если вы перепутаете порядок битов, то у вас получится как в игре 0x10 в c степени. Чтобы не перепутать порядок битов, давайте их пронумеруем. Теперь в проверке поставим факел там, где должны гореть биты. Мы хотим поставить цифру 1, а значит в битах это 1000. Теперь давайте проверим. Прибавим к нашей переменной отнерку. Как видно, проверка выдала правду при переменной равной 1. Еще у нас погас факел снизу, так как переменная не равняется нулю. В принципе, на этом можно было бы закончить урок, но еще добавлю еще несколько вещей. К примеру, что эту схему можно подливать вверх. Следующий блок я сделаю равным 0100, что в переводе означает 2. Если я сейчас нажму на кнопку, то этот блок выдаст правду. Теперь наши сигналы можно использовать как угодно. Давайте сделаем так, чтобы при переменной равной 0 у нас светилась лампочка. Как видно, у нас переменная равна нулю, и лампочка нуля горит. Давайте попробуем сделать так, чтобы следующая лампочка горела при переменной равной 0,1,1,0, то есть равной 6. А выход, думаю, можно соединить с лампочкой и музыкальным блоком. Думаю, ну, можно просто подвести рестон и как-то покомпактнее это все разместить. А то видно и 0, и 1. Да, прям вот так. Думаю, готово. Давайте проверять. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот у нас сработала проверка. И лампочка и музыкальный блок сработали. Можно заставить проверку сбрасывать переменную. Давайте при 8, то есть 0001, переменная сбрасывалась до нуля. Для этого всего лишь подведем выход блока проверки к входам выключателям бита, так, чтобы они равнялись нулю. Иными способами сбросим переменную. Давайте сейчас проверим. Сейчас у нас переменная равна 6. Значит, чтобы переменная равнялась 8 или 0001, надо всего лишь нажать на кнопку два раза. Один и два. Сейчас у нас сбросит до нуля. Вот, все у нас примерно равняется нулю. Думаю, на этом все. Спасибо, то, что вы меня посмотрели. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, добавляйте вызвано, советуйте друзьям, подписывайтесь, если вам нравятся другие мои видео. И всем пока!